jo me n'adono que ja segueixo estereotips, perquè els hi preguntem tens nòvio o tens nòvia, en comptes de canviar i dir t'agrada algú, que és, en realitat és el mateix. No sé, és que és, és complicat. Sí, les caselles, no? perquè encasellar-te eh, implica un, un reacomodament teu i, i moltes vegades una restricció de la teva llibertat tan forta. I no encaixo aquí, no encaixo allà, em fa mal i em fa més mal cada vegada més mal intentant encaixar sabem que l'única via d'avançar és a través de l'educació i abordar-ho des de les aules, això ens agradi o no, és que és així, és l'oportunitat de poder transformar les coses. Nosaltres en fem com a centre una valoració molt, molt positiva, bàsicament en els, pels dos eixos de treballs principals que, que preveu el programa. Per una banda, per la formació de professorat, que en aquests dos anys ens ha permès cohesionar-nos com, a, com a claustre eh, a nivell professional i a nivell humà. Jo també diria que ha estat una valoració molt positiva en la formació de professorat. Pel que fa al treball a, a l'aula, un de les, dels, dels atractius que jo penso que té el programa és que treu tota aquesta temàtica de l'àmbit estrictament tutorial, fa un abordatge des del currículum, integrat completament al currículum i des de tots els àmbits curriculars, i impregna una miqueta eh, la, la, vessant acadèmica mm, d'aquests eh, valors d'igualtat i d'equitat eh, que són els objectius del programa. Molts nens, molts nens i nenes, no? La proposta del programa és que aquesta intervenció comenci des de dins dels propis centres i que es pugui treballar la coeducació, la prevenció de la violència masclista, la prevenció de la discriminació per identitat de gènere, per eh, orientació sexual, per origen ètnic i cultural i per diversitat funcional. Que van a ser totes les persones racistes. Eh? Racistes. Aquestes activitats representen una continuïtat d'intervenció durant cada trimestre i durant eh, tot el curs escolar. La proposta és transversal, és a dir, que des de l'àrea d'educació física, des de l'àrea de llengua, des de l'àrea de ciències socials, des de tots els àmbits, hi hagi, diguem-ne, intervencions que vindrien a representar una pluja fina, continuada. I aquesta pluja fina té a veure també amb la manera com incorporem els prejudicis i les falses creences que ens van arribant des de la publicitat, des de la literatura, des del cinema. La que vam fer a català, sí. que era descriure quin és el teu model d'amor o... Uh -huh. vale, a quart d'ESO, sí. sí, sí, i es va constatar justament el que tu dius, les noies totes, el seu ideal d'amor era molt romàntic, i els nois seran la monotritanista, que bueno, aquí te pillo, aquí te mato, te tengo, no sé què, però tu ets meva. Hi ha coses que a vegades potser ens pensàvem que, no sé, que no hi havia cap problema en aquest aspecte, no? i després vas rascant i vas veient que dius, ostres, està molt bé això perquè veiem coses que no veiem o les, ens les mirem diferent, o sigui, hem canviat la mirada. Una mica és això. Nens al color rosa <laughs> i a les nenes al blau. Llavors els nens em van quedar així. Ja, quan van riure, ningú va dir res i es van posar a és un programa amb un potencial enorme, enorme de transformació. Potser és poc mm, visible, però mm, la revolució és enorme. L'alumnat que passa per aquesta formació influeix en la seva família, influeix en les amistats que tingui al barri o, o en una activitat extraescolar. Per tant, des d'una mirada ecològica i sistèmica, diguem-ne que l'efecte és multiplicador sempre. Hem aprofitat de fer una activitat eh, que era de les característiques o sigui, físiques, amb un dibuix dibuixar se a ells com els agradaria ser